Acróbata. Acrobat. Acrobat. Animal amaestrado. Performing animal. Performing animal. Circo. Circus. Circus. Circo ambulante. Traveling circus. Traveling circus. Contorsionista. Contortionist. Contortionist. Cuidador de animales. Animals keeper. Animals keeper. Domador de caballos. Horse trainer. Horse trainer. Domador de fieras. Wild animal trainer. Wild animal trainer. Domador de leones. Lion tamer. Lion tamer. Equilibrista. Tightrope walker. Tightrope walker. Espectáculo. Show. Show. Feria. Fair. Fair. Animal salvaje. Wild animal. Wild animal. Grada. Tier. Tier. Jaulas. Cages. Cages. Látigo. Whip. Whip. Número de circo. Circus act. Circus act. Payaso. Clown. Clown. Pitonisa. Fortune teller. Fortune teller. Presentador. Master of ceremonies. Master of Ceremonies. Trapecista. Trapeze artist. Trapeze artist.